बसमीम पहले दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनिस और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वजह बताने वाला हूँ कि आप लोग यूट्यूब से वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो या प्लेलिस्ट जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो उसको कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप लोग ट्रैक डाउनलोड करना चाहते हैं तो ट्रैक भी डाउनलोड हो जाता है उसके अलावा मुख्तु तरीके हैं जो यूट्यूब से डाउनलोड करने के तो तमाम के तमाम मैं तरीके आप आपको बताने वाला हूँ पहला तरीका यह है कि आप लोगों ने आई को इंस्टॉल करना है और फिर अपने ब्राउज़र पे उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है जैसे मैंने पहले से इसे इंस्टॉल किया हुआ है अब असल में ये एक वीडियो है मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ से तो यहाँ पे मेरे पास आई का ऑप्शन बना हुआ जाता है तो मेरे पास ये तमाम के तमाम ऑप्शन शो हो रहे हैं कि ये आप इस तरीके से यहाँ पर फुल एच भी डाउनलोड कर सकते हैं उसके अलावा काम क्वालिटी में भी डाउनलोड कर सकते हैं तमाम के तमाम रेगुलेशन मेरे पास शो हो रही हैं इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इस लिंक को दोबारा से यानी कि ओपन करता हूँ ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं यू आर एल है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू से के बाद यहाँ पर मैं टेन टाइप करता हूँ और यहाँ पे से एंटर करता हूँ जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये यूट्यूब का तमाम लिंक ये जो बता रहे यहाँ पे M P three M P four high का मीडियम और समाल साइज में भी हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं हाई में यानी कि फुल रेजोल्यूशन उसे मैं यहाँ पर डाउनलोड ये यहाँ पे डाउनलोड मैंने आई डी एम इंस्टॉल किया और जिसके आई डी एम पे इसने शो करवा दिया इसके अलावा इसको डाउनलोड करने का एक और तरीका ये है कि इसी यू आर एल पर क्लिक करना है आप लोगों ने और यहाँ पर मैंने टाइप किया था टाइम यहाँ पे अब मैं टाइप करता हूँ एस एस यूट्यूब से पहले एस एस टाइप करना और इसे एंटर कर देना है जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता तो ये इस वेबसाइट पे आ जाता है और इसके बाद यहाँ पर ये तमाम ऑप्शन यहाँ से भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं एक्चुअली में और और भी तरीके से आप यहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो गया इसके अलावा एक और ऑप्शन इसके ये है कि मेरे पास ये यू है मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ ये तरीकाकार आपको मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि स्टेप बाई स्टेप से आप अपने कैसे करना है यहाँ पर आपने यहाँ पर वो प्ले लिस्ट या फिर जो वीडियो है डाउनलोड करना चाहते हैं उसका यूआरएल कॉपी करना है इस वेबसाइट पे आके आपने पेस्ट करना है यहाँ पर ये शो हो गया उसके बाद यहाँ पे आप इसके सेवन ऑटो पिक्सल या एच डी जो भी आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं इसके अलावा जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि मेरे पास एक और यू है ये आपके यूट्यूब के लिंक के ऊपर या ऑप्शन दे देगा कि आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर आता हूँ मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ ये सेटअप मेरे पास आ जाएगा मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ तो ये डाउनलोड हो गया मेरे पास इसके बाद मैं इसे ओपन यस इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ अब मैं इसे यहाँ पर अनेबल यहाँ पे अनेबल हो गया इस तरीके से मेरे पास आने पर यूट्यूब बटन यहाँ पे यूट्यूब बटन आ जाएगा यहाँ से आप आसानी से इसे भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे क्वालिटी सेलेक्ट करनी है आपने कि किस क्वालिटी में आपने इस वीडियो को डाउनलोड करना है या किस पर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये उस तरीके से आपके पास ये थे मुख्तलिफ तरीके जिनसे यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड हो जाती है उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह हाफिज़